Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender essa trança crochê ou correntinha. Você pode fazer ela assim atrás da cabeça ou usar como tiara. O cabelo você vai puxar ele todinho para trás. Uma mecha vai pegar aqui na frente e você vai fazer uma argolinha com dois dedos aqui você vai fazer uma argolinha e dentro dessa argolinha você vai passar a ponta do, dessa mesma mecha e não vai puxar até o final. Você vai deixar outra argolinha, tá? Agora, você vai prender este nozinho com um grampinho escondido de todo mundo para ninguém ver. E a partir daqui, você vai pegar mais uma mecha, trazer dentro dessa argolinha, ó, sempre manter a argolinha mais apertado possível. Trouxe aqui e rodou, girou e ela já vai ser a próxima argolinha. Então, puxa para ajeitar. Novamente pegar uma mecha lá de cima, passar dentro da argolinha. Já vem, puxa e gira. E a argola anterior, você já puxa a mechinha anterior aqui para apertar. E vai fazendo assim até o final. Olha que linda que fica, muito mimosa. o arremate, nós vamos passar uma mecha sem dar volta, sem nada. Ela vai ficar só para segurar. E o último, a gente volta a colocar um grampinho para segurar a última mecha. a trança de hoje, a trança correntinha, com dois modelos, um atrás e o arco de tiara. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem o vídeo aí para ajudar o canal a crescer e continuar fazendo vídeo de tranças. Muito obrigada por assistir. Um super beijão e até a próxima.